那你接我这招数吧！再三的叮嘱你，警告过你，叫你不要惹事。 我继承。 我肚脐眼会很疼的，臭小子，你本事这么大，那你接我这招数吧。 不和呀！哎，飞鸿这小老弟也真是的，宝芝林怎么能没人主持大局呢？